Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Дарья Пахильчук, и я рада представить вам презентацию каталога номер 4. Каталог номер 4 нас, конечно же, порадует своим замечательным, теплым весенним днем. Э, это будет, конечно же, женский праздник с 8 марта. А, каталог подготовил для нас самые теплые поздравления, весенние скидки и супер предложения. Хочется напомнить, что каталог номер 4 будет длиться 3 недели с 27 февраля по 19 марта. И давайте же посмотрим, что нас ждет. В стране Россия будет замечательная акция для новичков с 27 февраля по 19 марта, если к нам присоединится новичок, э, оформит и оплатит заказ до 19 марта на сумму от 1499 рублей в ценах каталога, то получит скидку 750 рублей именно в ценах каталога на один любой товар из женской, мужской или детской коллекции одежды. Конечно же, в каталоге номер 5. А, скидка не распространяется на нижнее белье, носочные, чулочные изделия и водолазки. Хочется замечательную акцию, это выделить первый раз у нас в компании проходит такая классная мега-акция для новичков в России. Для других стран будет действовать другой подарок, будет действовать аромат э, парфюмерной водички, наша новиночка, плюс моделирующая тушь в подарок. Также акция просто мега классная, поэтому обязательно рассказывайте своим новичкам. И а, следующий, конечно же, нас ждет замечательные купончики. В стране Россия а, будет выдаваться за каждые 999 рублей а, купон, вот такой вот замечательный а, весь в цветочках, на сумму 250 рублей на весенние покупки. Весна – время выгодных покупок. Итак, обязательно заказывайте каталоге номер 4 а, и получаете замечательные купончики за каждые 999 рублей на один из 60 продуктов каталога номер 5. Купон выдается за каждые 999 рублей. Скидка предоставляется от базовой цены продукта. Не забывайте про это. И, конечно же, мы ищем в новом журнале Faberlic Style номер 5 супер-мега-классные наши статьи. И будет проходить акция. Каждый день с 27 февраля по 19 марта 10 покупателей журнала Faberlic Style номер 5 получат в подарок новый аромат Букет Дурор. Замечательный аромат, обязательно пользуйтесь этой акцией и, конечно же, приобретайте наши журнальчики. Также компания порадует вас своими новинками. А, новинка от серии Platinum. Замечательный изящный блеск серебристого металла самого дорогого и редкого на Земле. Завораживает и манит самые искушенные и требовательные. Средства, содержащие частички платины, обладают уникальными омолаживающими свойствами и дарят коже непревзойденный уход. Такой уход выбирают для себя женщины только богини, которые не привыкли к компромиссам. Итак, смотрим. Новая наша новинка это ночная маска для лица 50 мл. Комплекс на основе экстракта персидского шелкового дерева восстанавливает энергетический обмен в клетках кожи, глубоко увлажняет кожу, поддерживает водный баланс в течение дня, выравнивает цвет лица, а также действует замечательная скидка на набор дневной крем плюс крем для век от серии Platinum. Откройте для себя мир спа в куче новых и модных новинок, которые как раз подарят вам ощущение спа-процедур. Замечательные наши а, новиночки, которые как раз действуют акции на наборы очищающий скраб плюс крем-гель для душа и маска для лица плюс маска для волос. А далее новинка порадует, конечно же, ваши ручки. Ежедневный комплексный уход за руками. В набор входит крем для рук, надежная защита, бережно заботится о коже, предохраняя ее от негативных внешних воздействий и раздражений. Крем для рук питания и смягчения восстанавливает эластичность кожи, наполняет ее ценными питательными веществами. Бальзам для рук – интенсивное восстановление моментально успокаивает и активно заживляет поврежденную и сухую кожу, снимая ощущение дискомфорта. На данный наборчик действует также замечательная скидка. Обязательно приобретайте наши новиночки и дарите всем замечательные подарки на 8 марта. Море нежности. Замечательные новинки от серии La Creme шикарный просто. И, конечно же, действует акция. Два любых продукта серии Ла Крем со скидкой 50%. Бонусы за покупки. Покупайте с выгодой. Приобретайте по каталогу на сумму от 299 рублей и участвуйте в замечательных бонусах за покупки. Хочу напомнить, что бонусы за покупки вы можете искать на оформлении заказа на втором шаге разделе «Промо-акции». Итак, бонусы за покупки. Тушь для ресниц всего за 169 рублей со специальной кисточкой, которая имеет целых 6 зон ловушек, что позволит нанести на ресницы больше туши, чем обычно. И бонус за покупки любой оттенок губной помады всего за 169 рублей. Гиалуроновая кислота введена в помаду в специальных капсулах, состоящих из двух биополимеров, которые обладают более высокой мощностью поглощения воды, чем обычная гиалуроновая кислота палитрой становится разнообразие, чтобы твой образ стал, конечно же, совершеннее. Замечательные акции и скидки на нашу декоративную косметику. Парфюмерные шедевры вас будут удивлять. Также представлен огромный выбор новинок, которые э, идут в лимитированном выпуске. И обязательно попробуйте новые ароматы, подберите. Весна – это конечно же, мир новых открытий и долгожданные новинки для наших любимых и стильных мужчин. Создайте универсальный модный гардероб – Базовые модели ярких цветов и универсальных силуэтов должны быть в каждом гардеробе. Это простые, но вместе с тем такие нужные вещи, которые прекрасно сочетаются и между собой, и с одеждой fashion -коллекции. Разнообразие оттенков и комфортный крой поможет создать яркие образы на все случаи жизни новые модели вас, конечно же, будут ждать в каталоге номер 4. Итак, новая коллекция Dolce Vita, модная одежда и новая коллекция аксессуаров для идеальных образов. А весна, конечно же, время быть нежной. Стильные модные аксессуары только для вас. Не забывайте быть полностью идеальной. Коллекция белья Dolce Vita олицетворяет красоту средиземноморского побережья. Она передана оттенками лазурного моря, расцветающих розовых кустов и воздушных итальянских сладостей. Также вас ждет бонус за покупки крем-виноточник всего за 89 рублей. Это так нужно, когда мы с вами одеваем высокие каблуки. Бонус за покупки – любой оттенок краски или осветлитель всего за 129 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей бонус за покупки о, аромат Оферик Сенсуэль 15 мл всего за 149 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Наши замечательные и вкусные продукты. Любая гречневая каша всего за 29 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей праздничные цены на наборы. Наборы у нас будут всего от 115 рублей. Приятно получить в подарок. Наборы также представлены для вашей молодости и красоты со суперценами от 299 рублей ароматные пары по супер ценам. Замечательные парфюмерные дезодоранты, парфюмерные гели для душа и, конечно же, наши ароматы. Супер цены от 189 рублей. Совершенный макияж только с компанией Faberlic и супер цены от 299 рублей. 8 марта будет для нее идеальным. Пусть ваш мужчина будет идеальным всегда. И замечательные акции и скидки действуют на данные наборы. Живите красиво, а о чистоте позаботится Фаберлик. Наши продукты. Дом Фаберлик. Здесь вы найдете все для своего дома. И не забывайте, предложение для новых консультантов, стартовая программа из 9 шагов, скидка на любую одежду. Это первый шаг стартовой программы. И остальные 8 шагов перед вами. Выполняйте условия и обязательно участвуйте в данной акции. А также не забывайте про инструменты ваших продаж. Все это можно найти в разделе «Бизнес». И, конечно же, приобретайте каталог номер 4. Не забывайте участвовать во всех акциях, получать замечательные подарки и радовать себя и своих близких. Спасибо огромное за внимание. Всего доброго. До новых встреч.